Běžela dívenka moc rychle, běžela za svojí babičkou. Babička třískla jí páličkou, splácla jí hlavičku do krychle. Šala la la la la la la la la a šala la la la la la la la la a šala la la la la la la la la a šala la la la la la la la la a když to ta dívenka viděla, ronila slzavé krychličky a nikdo nemohl utěšit smutek té hranaté holčičky. Babička chtěla pak rozproudit zábavu, prostřela dívence brousek na hlavu a na něj vázičku a do ní kytičky a domem zazněl smích holčičky krychličky. Šalalalalalala. A my jsme teďka do toho nemohli začít. Ale tak to, no to já fakt jako nemůžu asi.